malaki. So, yung 20 kilos na within 12 weeks, eh, malaki yon Sabihin na natin around 40 pounds kung tama man yung calculation ko. At saka guys, yung pinaka-importante, sasabihin ko dito kung sino yung nanalo dun sa giveaway video ko last 5 or 6 weeks ago. Okay? Yung nanalo, Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to papakita ko sa inyo yung nangyari nung bodybuilding competition ko last 2 weeks ago. Okay, gumawa ako ng full day vlog. Kung pinanood nyo yung last video ko, last week, sinabi ko doon na gagawa ko ng full day vlog para lang dun sa competition ko, okay? Kasi special day yon para sa akin. Sasabihin ko lang, itong competition ko sa bodybuilding, nagkumpit ako as natural, okay? Natural bodybuilding ginawa ko dito, so nagkumpit ako as natural lahat kami natural dito. So, meron kaming testing. So, tinest kami lahat. So, yung nangyari ng buong araw na yon last 2 weeks ago, papakita ko dito sa video yung to. Gumawa ko lang ng vlog. Okay, para lang doon. So, first time ko gumawa ng vlog dito, guys, ha. So, kung ano man yung sa tingin nyo, comment nyo lang sa baba. Kung okay ba yung vlog ko. Kung gusto nyo gumawa ulit ako ng vlog. Gagawa ulit ako, i-comment nyo lang doon sa baba kung gusto nyo pang another na vlog na ganun or kahit anong vlog, na-try ko gumawa ulit, okay? Kasi first time to. At saka guys, ito importante. Huwag nyo kalimutan, sasabihin ko rin dito yung yung nanalo nung sa giveaway video ko. Okay, gumawa ako ng giveaway video about 5 weeks or 6 weeks ago. Kung pinanood nyo yung video yon, ginawa nyo yung 3 rules. Kung sinunod nyo yung 3 rules na yon, kung nandun kayo, eh kakasali kayo or participate kayo dun sa video yon. Okay? So, kailangan mapanood nyo tong video ko simula ngayon hanggang matapos kung isa ka dun sa sumali or nag-participate dun sa video ko, dun sa giveaway video ko, eh baka manalo ka dito. So, kailangan mapanood mo to lahat, yung buong video natin.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 Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng video, eh eh, or mamiss miss nyo man tong video to, eh, manonotified pa rin kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun dito, dito sa YouTube channel ko, sa inyong lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo rin or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. So, ilalagay ko na ngayon dito yung full day vlog ko. Okay? Appear. Hi guys! Good morning! Si Arjo Bautista to. So, first time ako mag-vlog dito sa YouTube channel natin. Normally, gumagawa lang ako ng isang video na nakaupo lang ako. Pero ngayon, special day to para sa akin. So, gagawa ko ng isang vlog. Okay? Itong vlog na to dahil sa competition day ko na. excited na ako guys. Kagigising ko lang. Sorry, may muta pa yata ako. Eh, check nyo nga. Nagigising ko lang talaga. So, ang gagawin ko ngayon, simula ngayon, itatry kong i-vlog. Lahat ng gagawin ko, i i edit, ano? <laughs> document ko lahat ng gagawin ko simula ngayong umaga hanggang mamaya sa competition day ko, okay? Para sa mga gusto mapanood yung competition ko, kung ano nangyari sa buong araw ko ngayon, so ito try ko siya i-document. Okay, kung gusto mapanood to, stay tuned lang kayo dito. Saka importante kung di pa kayo subscribe, subscribe kayo. Okay? para sa mga marami pang video, para sa mga tip, advice, para sa healthy lifestyle, sa diet, sa training, sa exercise, sa lahat, para sa about, para sa about, para sa fitness. Una sa lahat, papakita ko muna yung kakainin ko, okay? Yung kakainin ko ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung kakainin ko, kakalagay ko lang dito sa microwave. Kakainit ko lang. Ayan, ito yung kakainin ko ngayon. Ganyan kulay nito. <laughs> And then, nilagyan ko kasi siya ng, ito, ayan, yung Goya. Ayan, kakainin ko ngayon yung basmati rice. White rice siya, tapos nilagyan ko siya ng toyo mansi. Ayan, toyo mansi, nilagyan ko ng toyo mansi. At saka, chicken yan. Binoil ko yung chicken. So, pagka-boil ko ng chicken, sinap-chop ko siya. Meron pa akong isang pagkain yung isang pagkain na kakainin ko nandoon sa taas. Nilagay ko siya sa Tupperware. So, kakainin ko yun mamaya bago mag-competition. So, ito yung unang meal ko ngayong araw. Kakainin ko to. So, habang kinakain ko to, i-explain ko sa inyo kung ano yung weight ko ngayon at saka sabihin ko sa inyo kung ano yung purpose ko, bakit ako sumali dito sa bodybuilding show. So, kainin muna natin to. Oy! Dito na tayo sa kainan. Sabi ko, explain ko sa inyo habang kumakain ako kung ano yung goal ko at saka kung ano yung body weight ko. Pero alam nyo kung ano? Nakain ko na eh. Nakain ko na eh. Naubos ko na yung pagkain eh. <laughs> Sabi ko, explain ko sa inyo habang kumakain eh. Pero kasi inubos ko na to, kanahin ko na muna to. Sabi ko, ah, hindi na ako makapaghintay. Di ako makapagsalita habang kumakain. Masama yun, di ba? So sabi ko, kakainin ko muna to. At saka, explain ko sa inyo kung ano yung goal ko, at saka yung body weight ko, at saka kung bakit ako sumali sa bodybuilding competition show. Okay? Una sa lahat, kaya ako sumali sa bodybuilding competition show kasi gusto ko ng experience. Okay? Yung experience na yon yung mga pagkain, yung macronutrients, yung carbohydrates, yung fat, yung protein, kung paano ko siya imamanipulate. Manipulate. Manipulate Tama. <coughs> Manipulate. Yan, nasabi ko rin. <laughs> Bulol kasi ako minsan guys, alam nyo ba yon So, kaya pasensya na kung hindi nyo maintindihan, intindihin nyo na lang. <laughs> so, ayun. Kailangan ko manipulate yung mga pagkain na yon Gusto ko siyang ma-experience kung ano yung mga tamang pagkain para pumayat, mag-lean, mag-bulk, alam yon Pero, in the meantime, yung basic na yon alam ko na. Pero kasi kapag, teka, makatingte, ilong ko. In the meantime, kasi kung sasali ka sa bodybuilding competition show, kailangan alam mo yung pagkain ng proper carbohydrates, protein, saka fat. Iba yung sinasabi nilang gusto mo lang pumayat, iba lang yung sinasabi mo lang gusto mo lang mag-lean para sa summer. Pero yung pag-lean sa bodybuilding competition show, ibang stage yun guys. So alam yun, ibang level yun. So sabihin mo, gusto ko lang talaga pumayat para sa wedding picture. Gusto ko lang talaga pumayat dahil sa magbe-beach kami, okay? Ibang level yon Yung level na yon nyo yung basic. Alam kong gawin yon Pero yung level na sabi mo, oh, magkukumpit ako. So, lalaban ako sa ibang tao. So, merong mga price dito. Pwede kang magkaroon ng sponsorship dito. Okay? So, yung level na yon kailangan maximum level yon Kung maximum level yung paglilin, gusto mong mag-beach or gusto mong magkaroon ng beach body, ibang level yon Basic level yon Pero kung gusto mong sumali sa competition show, para sa akin, ayun na yung extreme level. Mahirap na level yon Especially yung peak week ngayong peak week napakahirap. Yung bodybuilding competition ko ngayon, eh buong katawan to, yung tatawag nilang symmetric from top to toe. I-judge nila yung posing mo, number one, number two, yung tatawag nilang mandatory posing, yung personal posing, tapos yung body symmetric, yung mga muscle mo, each part sa shoulders, sa triceps, sa bicep, sa chest, sa back, sa abs, sa thigh, sa quad, sa legs, sa calves or calf So, lahat yung muscle natin sa buong katawan, i-judge nila. So, lahat yun. So, ang nangyayari ngayon, kaya ako ginagustuhan to kasi una sa lahat, yung pag-train ko, eh, andun lahat. Okay, tinitrain ko yung buong katawan ko, hindi lang yung upper body or lower body, hindi lang palagi yung chest, hindi lang palagi yung back. So, tinitrain ko yung buong katawan ko. So, sabi ko, kaya ako sumali dito, eh, para kung ano man yung tinitrain ko, yung pinaghihirapan ko, karon man lang ng kahit papanong purpose. Alam niyo yan? Ah! ang goal ko dito sa bodybuilding competition show, kaya ako sumali, yung una or number one, ayun na nga yun eh. <laughs> Yung una, sabi ko, basta makapunta ako ng stage or makapag-perform ako ng stage ng healthy. Okay, ayun yung number one goal ko sa kasarili ko eh. Number two, wala dapat akong injuries or kahit anong injury. Pangatlong goal ko naman yung body weight ko. And excuse me. Oh. Kakakain ko lang kasi guys, so tumitigay na ako eh. <laughs> so yung pangatlong goal ko, sabi ko yung 68 kilos or 65 kilos, okay lang ako dun. So far ngayon, kanina umaga, 66 kilos ako, 66.5. So pag kinain ko na to, siguro ngayon kinain ko na to, magiging 67 ako. So kinain ko pa mamaya yung another food remaining ko, magtataas na naman yung body weight ko, magiging 68 or maybe 68.5 yung body weight ko pag nag-weigh in ako mamaya, pag nag-register ako. So ayun yung goal ko, yun yung lahat ng goal ko. Tapos mamaya kung magkaroon naman ako ng award dun sa competition ko or sa bodybuilding competition ko, eh para sa akin, bonus na lang yun, okay? Wala akong pake kung manalo ako dito or matalo, okay? Basta yung makuha ko lang yung mga goal ko, para sa akin, panalo na yun. Eh, hindi ako sumali para doon, okay? Sumali ako dito para sa experience, para makuha ko yung mga gusto kong makuhang goal at saka ma-meet ko yung lahat ng gusto kong ma-meet bago yung competition. So, kumbaga may deadline ako eh, okay? Yung deadline ko ngayon. So, yung deadline na yun, sabi ko, within 12 weeks time, ito yung gusto ko maging weight. Alam nyo ba kung gaano ako kabigat nung 12 weeks before? Yung 12 weeks before, nasa 85 ako or 86 or 87 kilos. Yung mga ganong bulking weight ko. So, doon akong kilos na yun ngayon. Nasa 66 ako or 68 sabihin na natin. So, yung na-lose ko, 20 kilos guys. So, yung 20 kilos na within 12 weeks, eh, malaki yon Sabihin na natin around 40 pounds kung tama man yung calculation ko. Kung hindi, i-calculate nyo na lang. <laughs> ayun yun eh. So, yung time frame na yung between 12 weeks time, sabi ko makuha ko lang yung goal na yon Eh, para sa akin, panalo na ako eh. Okay, wala nang pake kung manalo man ako o hindi eh. Yun lang yung goal ko. Para sa akin, ngayon, happy na ako. So far, so good. So, ayun yung goal ko kung bakit ako sumali sa bodybuilding competition show. Ano pa ba yung na-miss ko? Sinabi ko kanina, sabihin ko. Um, so far, yun pa lang eh. So, mamaya, gising ko na yung kapatid ko, yung sister ko. Ang gagawin niya, mag tulungan niya ako magkaroon ng magkaroon mag-top ng tan meron kasi akong biniling tan dito siya maglalagay ng tan sa akin nilagay niya ako kagabi so yung first coat ko kagabi okay na tapos ngayon second coat saka third coat ngayong umaga tapos mamaya uli coat uli bago mag show tapos ayun na show day okay kung gusto niyo mapanood pa tong remaining ng vlog ko so first time to eh di ba so kung gusto niyo mapanood dito lang kayo okay stay tuned lang kayo dito okay huwag kayo alis saka huwag niyo kalimutan subscribe subscribe kayo ha. Kung hindi pa, yun click nyo yung subscribe sa baba. Sa yung notification button guys, huwag nyo kalimutan kasi minsan yung iba kayo nakalimutan nag-subscribe, hindi naman kiniklik yung notification button. So, pag nag-upload ako ng video, katulad nito, eh, nami-miss nila ng bagong video. So, yung notification button na dun sa baba, nandito yata o dito eh, basta nandyan. Basta i-click nyo pagka tuloy yung subscribe, nasa kanan yun eh yung parang bell button. Pagka, ano yun, kikilik nyo yun. Yun, yun, yun. Para mag nag-upload ako ng video. Uy, ito na. Bibigyan ko kayo ng notification. Okay, e, check nyo yung email nyo. Kung may email kayo, di ba? Check nyo yun palagi. Para pag lumabas ng email nyo, yun, i-click nyo lang yun. Nakikita nyo na ulit ako. Di ba? Yan. Okay, so stay tuned lang kayo dito. Ito na yung unang pagkain, 8 o'clock. Mamaya yung competition ko, registration, 11.30. Alis kami sa bahay ng 10.30. Tapos yung pre-judging, yung first judging, uh, 1.30 yata o 2 o'clock. So, try lang yung mag-stay tuned dito. Sisabihin ko rin yung kapatid ko, yung sister ko, na hawakan tong camera para sa akin. Para makita nyo yung mga nangyayari. Okay? Appear. Oy, ayan na. Nalagay na tayo ng tan yung kapatid ko, yung sister ko. Ayan. siya ng tan para sa akin. Ito yung tan na ginamit ko ngayon. Roll tan. Ayan. Ito yung tan na ginamit ko ngayon. At saka, habang gagawin kami ng tan, umiinom tayo na to. Red wine. Umagang umaga, red wine. Yan, sa tamang tagay. Hindi, yung red wine para kasi tumaas yung sugar. Pagpunta mo sa stage, kailangan look full ka. Tulad last night, uminom ako ng red wine. Tignan mo, ako lang uminom na to guys. Look mauubos ko na isang bote. Kung ininom ko to, yung katawan ko much better. Yung mas fuller siya, di ba? So, ayan. Pakita ko sa inyo. Mamaya-maya pagkatapos itong tan, ipapa-video ko dito sa kapatid ko. So, para makita nyo yung result na itong tan ko. Okay? Stay lang kayo dito ah. Appear. Oy, yan na. Ano tingin nyo? Guys, shout out sa kapatid ko. Makakusa camera ngayon, tingin nyo sa coat niya. Then, eh, harap, itawa. Sakay sa likod. Yan. Sa tayong katawan ko, so hindi ko pa nakakain yung lahat ng pagkain ko, mamaya kakainin ko ng pagkain ko. Ano tingin nyo? Okay ba? Kung okay, hindi nyo kalimutan, i-like niya ito. Okay? Like, saka subscribe kayo. 9.15 na, so 11.30 dapat na doon na kami. Beer. So guys, dito na kami sa lugar. Ito yung number ko ngayon. Number 2. Okay, number 2. Ito yung Federation, BNBF. Ano, pangalan ko na yung dyan. So, RJ Bautista. Okay, number 2. And so far, nakain ko na yung pagkain ko. Tapos, inumin ko na tong wine. Ano, inumin. Kailangan ko lang kainin to. Smarties. So, still daw, lahat ng chocolate kailangan na makain na ngayon. Malapit yung competition. 2 hours na lang. Okay? So, hopefully maging okay naman. And nandito rin yung mate kasama ko, si Darren. Yo, say something. Hi, just say hi. I smash you today, bro. Siya <laughs> yung kasama ko ngayon, so magkukupit kami parehas. Hopefully, isa sa amin manalo. Kung hindi, okay lang. Okay, tandaan nyo, ito competition to para sa akin. Ngayon pa lang, makapunta ka lang dito, may eh, manalo ka na, winner ka na. Okay, stay tuned lang kayo para mamaya. Siguro, malas pa lang know this class. You guys are going to have to bear with me because I am going to have to do a heck of a lot of moving around here. We am having a small stage in the front. Welcome to the stage, gentlemen, if you can find along on the blue line. 테일이 전복에처럼 Number three, come forward as well. Two, that's it. Roger, turn to your right. Okay, if you don't like to go along to this diagonal and this side, so if you all just all the blue line at that side. As well, but actually semicircles round to the front of the black stage, does that make sense? And then at this side, if you want to semicircle round, I'm not sure there'll be enough space, but let's have a quick look. So number, t, number 10 stands on the T. We should have five on this side and five on the other side. Forget it. Okay. <laughs> okay, we're going to do mandatories in two groups. It's easier. So, can I first have number two, number three, number seven, number eight, and number nine to the front? Yes, please. Okay guys, so you can give yourselves a little bit of space. We're going to run through the poses you did this afternoon. So, front double bicep. guys, kakatapos lang ng mandatory posting ko. So, hindi ko in-expect na ganun kalaki yung... Oops! <laughs> ganun kalaki yung category namin. So, yung category na sinalihan ko, open siya for novice. So, hindi ko in-expect na ganun. Uh, uh, yeah, it's about 8 of us, sorry. <laughs> so, yun nangyari na hindi ko in-expect. So, sabi ko nga, makapunta lang ako sa stage, happy na ako. Ang habol ko dito, experience, manalo, matalo. Yun lang gusto ko. Ah, hindi ako nag-expect na manalo ako or matalo. Kung ano man yung makuha ko, sabi ko, manalo man. Yun yung magiging bonus ko para sa akin. So, alam niyo yan. For now, happy na ako. Meron pa ako isang event na gagawin. Ang gagawin ko yung personal ko, yung may sayaw na may personal music ko. So, gagawin ko na lang yun. Tapos, after nun, tapos na sa wakas, makakain na rin ako ng gusto ko. Yun. So, ano sa tingin nyo sa vlog ko so far? Okay ba? Kung okay, comment kayo sa baba. Okay? Comment kayo sa baba. Tapos sabihin nyo kung nagustuhan nyo to bago pa ulit ako. Pag hindi, comment pa rin kayo. Para hindi na ako gumawa ng vlog. Puro video na lang ng mga tips at advice, di ba? So, stay lang kayo dito, okay? Para sa next posing ko, para sarili ko lang. Appear. One of our biggest classes tonight, which is the novice. This is sponsored by Unrivaled, and our first competitor is from Stockport. He's number two, and it's RJ Bautista. kami sa restaurant tapos na ang competition natin. So guys, hindi ako nag-place. Pero nag-enjoy ako ngayon sobra. Alam mo bakit? Kasi kakain na. Kasi kakain ko, pakita ko muna sa inyo. Ah. Ito yung kakain ko ngayon may burger, tapos meron si potato. Sila, yung kakain nila. Burger din. Yeah. Oh, thank you mga kainin nila, mga kapamilya. Say hi sa mga pamilya. Ayan. Di man ako nanalo, pero winner pa rin. Masaya naman ako, na-enjoy ko talaga eh. Sasayaw ako kanina eh, lasing lang eh. Naubos ko na yung wine, so... Kaya pala nililusyan wine, papalakas. Papalakas ang loob yun eh. Parang matakas <laughs> ng subay. ayun. So, anong tingin din sa vlog ko, guys? First time ko dito mag-vlog sa channel natin. So, kung di pa kayo subscribe, subscribe kayo para sa mga tips, advice, sa fitness, sa lahat, sa lifestyle. So, ang goal ko next year, isip ko magsasali na ako next year, pero pinag-isipan ko pa. Okay? Kung gusto nyo malaman yan, stay tuned lang kayo dito sa channel natin. Salamat sa panonood. Kita kay Sultan next week para sa bagong video. Okay? I'm out. Peace! So guys, ayun yung vlog ko or yung full day vlog ko. First time kong gumawa to. Ano tingin nyo? Okay ba? Kung okay, i-like itong video. Huwag nyo kalimutan na at saka comment kayo sa baba. I-comment nyo kung nagustuhan nyo to or hindi. Kung nagustuhan nyo or kung gusto nyo pang gumawa ulit ako, i-comment nyo lang sa baba. Okay? Para gagawa ulit tayo dyan. Isisingit ko yun dito sa YouTube channel natin. At saka guys, yung pinaka-importante, sasabihin ko dito kung sino yung nanalo dun sa giveaway video ko last 5 or 6 weeks ago. Okay? Yung nanalo, oy, yan na. Yung nanalo, <coughs> sorry, nagtrabaho ka. Bago ko sabihin yung nanalo, usipin nyo, walang personalan to, okay? Wala akong kilala sa lahat ng subscriber ko dito, sa lahat na nag-comment doon sa video na ginawa ko wala akong kilala kahit isa doon. Okay guys, pumili lang ako ng isa. Isang tao lang nanalo doon. So, ang pinili ko, ito. Okay? Si Peter Parker. Ayan, si Spider-Man ba yon Si Peter Parker? So, yan, Peter Parker, ikaw yung nanalo, okay, pinili kita, okay? Sa lahat, ang dami na nag-comment dun eh, hindi ko alam kung sino pipiliin ko, pero ang ginawa ko, pumili lang ako ng isa. Kung nanonood ka dito ngayon, Peter Parker, i-comment mo yung email address mo sa baba nitong video, isi-send ko doon o ipapadala ko doon yung ebook mamimili ka ha. Sinabi ko dun sa last video ko, mamimili ka kung yung 6-pack meal plan o yung training plan ibo ko. Okay, mamimili ka doon. Isa lang ha. Ah. Hindi pa pwedeng dalawa. Okay? Isa lang doon. Wala kang email address. I-reach mo ko sa Facebook ko or sa Instagram ko. Okay? Pwede kong ipadala doon yung file. Okay? Yung Facebook account ko nasa baba nito sa description box. Click mo lang yon or yung Instagram account ko nasa baba rin nito. In description box, i-click. Description box. <laughs> Description box. I-click mo lang yon So, ipapadala ko dun yung file. Kung wala kang email, papadala ko dun yung file. Kung ano yung nagustuhan mo, sabihin mo lang. Okay? Congratulations. Thank you sa pag-participate. Sa lahat naman na nag-participate doon, maraming maraming salamat guys. Okay? Maraming maraming salamat sa pag-support dito sa YouTube channel natin, sa fitness, sa lahat ng mga nagsusupport pa at saka magsusupport pa rin o yung bagong mga subscriber natin dito. Guys, maraming maraming salamat. Wala na ako masabing maraming maraming maraming maraming ay maraming salamat lang. Okay? Alam niyo yun, lahat ng mga natutulungan ko, sana matulungan ko po kayo sa future. Kung hindi pa kayo subscribe dito sa YouTube channel natin guys, subscribe lang kayo para sa future video. At saka guys, gagawa ulit ako ng giveaway video. Okay? Gagawa ulit ako ng giveaway video kapag naka-reach na ako ng 10k subscriber. Okay? Ayun yung next goal ko dito sa YouTube eh. So far, meron na tayong mga 2.5k subscriber. So, 2,500 subscriber. So, pag naka-reach na ako ng 10,000 subscriber, gagawa ulit ako ng giveaway video. Yung video naman yon ang gagawin natin, dalawang winner naman mananalo. Okay? Dalawa na, ah. hindi lang isa. Kaya nga, dalawa eh. Diba? <laughs> so, yung dalawang taong yung mamimili ng ebook ulit. Okay? Uh, isang 6-pack meal plan ebook or yung training plan ebook na ginawa ko, okay? Etong mga ebook na to, guys, ginawa ko to personally. Kung gusto niyo bilhin tong ebook na to, nasa website ko to, okay? Yung website ko, www.rjbautistafitness.com ebookshop.com. Okay? Nandun yung ebook ko. Makikita nyo dun yung mga review, yung mga taong gumawa or nag-review nitong mga ebook ko. Lahat yun, tinulungan ko rin habang ginagawa nila itong ebook ko. Sinusuportahan ko sila kung ano yung ginagawa nila. At saka may nagtanong din pala sa akin yung online training coaching. Okay? Marami nagtatanong kung nagko-coach ba ako online. So far guys, gusto kong gawin yon pero hindi pa siya open for public. Gagawin ko yung online or coaching training ko soon or maybe next year, okay? Basta mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko, i-update ko kayo dito. At saka, kung hindi man kayo subscribe dito sa YouTube channel ko, sa Facebook ko, or sa Instagram ko, doon ko isasabihin yung online training coaching ko, okay? Para sa ngayon, hindi pa siya available para sa public. So sana po nagustuhan nyo itong video ko. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, i-share nyo lang po itong video ko para po sa lahat. At saka kung nagustuhan nyo itong vlog ko guys, sana i-like nyo to, okay?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 Click nyo lang po yung bell button dun po sa babantong video. Kung ma-miss nyo man yung video ko every week, mananotified pa rin kayo. Okay? Or every Friday guys, pumunta lang kayo dito every Friday dito sa YouTube channel natin para mapanood nyo yung bago kong video na katulad nito. Okay? At saka, para makita nyo rin ako every week. <laughs> Diba? So guys, I'm out for today. Kita-kits ulit tayo sa bago kong video next week. Thank you for watching. Peace.